saya tidak tahu ini gimana cara buka my gig. depan dimasukin lagi kayaknya buat ngukus juga bisa banyak macam-macam deh do kita masukin lagi bungkus lagi Selamat